Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Arturai, ką šiandien gaminsim? Parodysim, kad šašlyką galima iškepti kazane. Ne ištroškinti, o iškepti kazane. Pabandom tai padaryti. Šiam patekalui reikės. Sprandinė, svogūnas, aštrus mėsos, prieskonis, saldi paprika, čia mūsų draugai, saujelė Gruzijos, truska, pipiras. Patieksime šašlyką su lavašu, svogūnų laiškais, petražolę, kalendrą. Marinatui naudosime mineralinį vandenį. Kadangi šašlyko marinatas yra greitas, tai mėsą supjaustom nedideliais kubeliais. Svogūnus reikia supjaustyti plonais pusiau žiedais. Taigi, supjausim svogūnus. Druskos reikia dėti tiek, kad prieš pilant mineralinį vandenį mėsa būtų ant persudimo ribos ir gerai išmasažuojam. Daug kas darė šašlyko marinatą su mineraliniu vandeniu. Tai aš noriu pasakyti, kad šitas marinatas tai yra tiesiog vyriškos virtuvės marinatas. Į padruskintą mėsą dedame čilį pusę šaukštelio. Vėl sakys, nukopijavo receptą. Jo, jo. Kulinarijoje galima ką nors išrasti? Kulinarijoje manau, kad jau viskas yra išrasta. Tu arba tai darai, arba nedarai. Padarėjai, pavyko, šaunuolis. Daryk toliau. Nepavyko, treniruokis. Dabar saldi paprika. Tiesim kokius 3 keturis arbatinius šaukštelius. Šašlaikui tai vienas geriausių prieskonių. mėsa sugeria vandenį. Dapilsim dar truputėlį. Nu va, galim matyti, kad jau dabar lieka truputėlį drėgmės. Dabar dėsim svogūnus ir juos įspausime. Įdėjus svogūnus prieš pilant mineralinį vandenį, mėsa gali pasidaryti karti. Taigi, svogūnus dedame gale. Spaudėme svagūnus, viską permaišom ir paliekam marinuotis tol, kol užkursime laužą. Arturai, pas tave kažkokia įdomi laužavietė atsirado? Ugnekur. Kam tas kilė? Nu, aš galvoju, kad jeigu kursim ir pritruks oro, kad kas nors papūstų ir mūsų laužas niekada neužgės. Laužas įsikūrė Nu čia įdomi pas tą konstrukciją. Idėja visiems kazanų mėgėjim. Atskiria mėsą nuo svogūnų. Mėsa jau pasimarinavo 20-30 minučių. Kazanas įkaito. Dabar į kazaną klyjuojame mėsą. Šašlykas turi kepti sausam kazane, įskirti savo riebalus. Jisai bus iškepęs tada, kai atšoks nuo senelių. Riebalai, kurie bėgs į kazano vidų, suteiks dūmo kvapą, gausim natūraliai kepto šašlyko skonį. Uždarom. Mėsa turėtų atšokti nuo senelių, tada jinai skaitysis, kad jinai iškepė. Einam link kepančio šašlyko. Praėjo 20 minučių. atsiprašau, prie stalo. Iškepėm šašlyką kazane. Truputėlį net šoko. Nu, mums dar reikia treniruotis biškai, bet manau, kad skonis bus geras. Tai ragaujam? Ragaujam. Mėsa iškapus. Puikiai. Taigi, prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškite paspausti skambučio, kas primins apie naujai mūsų išėjusios video. Visų laukiame mūsų kanale. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki.